speaker တွေတီးတီးရတော့သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်တွေမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးစိတ်ပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဆန်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ speaker တွေပြောသွားတာကိုနည်းနည်းလေး wrap up လုပ်ပြီး summarize လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ပြောရတဲ့အတိုင်း Professor Win Swaya Epidemiology and Uncontrolled Outbreak Professor Joseph Thomas pathogenesis, clinical presentation Professor Nyomi, uh, treatment Professor Winnain ပေါ့နော်အဲ့တော့ epidemiology and uncontrolled outbreak ဆိုတာတော့ဒီ Nash Europe တစ်ခုလုံးမှာစာရေးလောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2005ရော15% 2019မှာ25% 2020မှာ30%မှာ28%လောက်ဖြစ်မယ်လို့ယူဆတယ် Nephelia NASH ဖြစ်တာလဲ2-6%ဒါပေမဲ့လို့ diabetes ရှိရဆိုရင် obesity ရှိရဆိုရင် Nephelia 50 to 70%လောက်ရှိ NASH က56%လောက်ရှိတော်တော်ကိုတော်ဝင်းဆွေပြောလို့တော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အကုန်ပြန့် worldwide ကတော့သူတို့မှန်းထားတာ25%လောက်ရှိတယ်ဒီမှာပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ diagnosis လုပ်ဖို့ diagnostic tool တွေကဘာကိုသုံးပါလဲအဲ့ဒါပြဿနာချင်းပြည်နယ်ကိုရွာတွေကိုလိုက်ပြီး ultrasound ကြီးပိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလုပ်လို့မရဘူးကင်ပြည်နယ်ကိုသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာသွေးဖောက်ပြီး reliable applicable applicable diagnostic tool ကလိုးနာဟုတ်အဲ့တော့ translational approach ဆိုတာ molecular တွေကိုအများကြီးပြောင်းတာဟုတ်တယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လို translate လုပ်မှာလဲလက်တွေ့ဘယ်လိုသုံးမှာလဲအဲ့ translate လုပ်ပြီး approach နဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ diagnostic tool အသစ်တွေပေါ်လာရင်တော့ပိုပြီးမှန်းလာမှာပေါ့အာဒီမှာအဝါ30အောက်ပေါ့ဒါတွေက30နဲ့20ကြာအနီတွေကတော့အဆိုးဆုံး30ပဲဒီမှာကြည့်ရင်ဒီအမေရိကတို့ဒီရှေ့လယ်ပိုင်းတို့အိန္ဒိယတို့ဒါတွေကအသေးစီပုံမှာအဆိုးဆုံးတွေပေါ့ မားတော့ဂုံယူစွာနဲ့ပဲ data မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပါတယ် data မရှိဘူး nationwide data မရှိဘူးအဲ့တော့ Asia မှာလုပ်တဲ့ဟာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း study မျိုးစုံ average ကတော့27.3%လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဒဝင်းဆွေပြောတာပြီးတော့ pathogenesis ကတော့ဘုံမီးကျော်စုံပြောတော့တာအရန်ကိုကောင်းတယ်အဲဒါပေမဲ့ နည်းနည်းလေးပြန် summarize လုပ်ပြန်ရင်အစာကျူးလို့လားကြီးညောင်လားအသက်ကြီးပြီးတကယ်မျိုးရိုးလိုက်လို့လားဒီလိုမျိုးတွေဝရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ gut microbiota ကနေ gut microbiota လည်းနေရာရောဂါတိုင်းမှာပါနေတာ cardiovascular disease လည်းပါဟိုလည်းပါဒီလည်းပါ innate immunity အဲ့တော့အစာတအားစားလို့ရှိရင် high fructose မှာ lipogenesis တွေများပြီး အစီတွေများမှာပေါ့အဲထဲမှာဒါမို့ genetic ဒါဒေါ်ဝင်းဆွေလည်းတခြားပြောတာ PNL A3 TM6 SF2 DR ကြောင့်ဆိုရင်လည်းဒီ SREB MR23 အဲ့တော့ G မှာအများကြီးရှိမယ်ဒီနှစ်ခုပဲမှတ်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့် SREB ပြရဲ free fatty acid တွေပိုများလာတယ်အစားစားလို့ရှိရင် lipogenesis ပိုများလာတယ် insulin resistance များမယ် inappropriate lipolysis ဖြစ်မယ် H that the cell NF kappa V ကနေ genus K park V ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး reactive oxygen species တွေဖြစ်မယ်အဲဒါမှမဟုတ် uh, gut microbiota နဲ့ bacteria to choline uh, နဲ့ heavily ရော့သွားပြီးတော့ VLDL secretion တွေကြားလာမယ်ဒီမှာ gut ကဝင်သူက innate immunity ကို activate ဖြစ်တာ哦 innate activate activate ဖြစ်တော့ dendritic cell တွေကနေ TGF beta တွေထုတ် TNF alpha တွေထုတ်ဟုတ်ပြီအဓိကဇာတ်ကောင်ကြီးကတော့ HSC cell ပေါ့ hepatic stellate cell hepatic cell သူကနေပြီးနောက်ဆုံးထိခိုက်ပြီးတော့ reactive oxygen species တွေဖြစ်ပြီး oxidative process ကနေပြီးဒီ cell death သိတာပေါ့သူက ဟိုမင်းသေးတော့ဆေးပဲအကုန်လုံးသေးကုန်ညာ death command နေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ liver cell တွေအကုန်သေးကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် genetic ဒီနှစ်ခုပဲမှ dietary ဒါမှဒါမှဒီမှာ gut microbiota ကနေ innate immune system ကို develop လုပ်ပြီးတော့ HSC cell stimulation ရမယ်အဲ့လိုရမယ်အဲ့တော့ statosis ပဲပါတယ်။ liver cell ထဲမှာ triglyceride တွေဝင်ဝင်ဝင်များများများများလာ။အဲ့ဒါကောင်းတာလားမကောင်းတာလား။အဲ့ဒါကောင်းတာ။ protective mechanism သူက free fatty acid တွေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့သူကထိန်းထားတာ။ထိန်းထိန်းထိန်းထိန်းသူမနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ free fatty acid တွေဖြစ်လို့သာတန်ရတာ။တကယ်တော့ obesity ဆိုတာလဲ is a protective mechanism လူဒုက္ခမဖြစ်အောင်တတ်နိုင်ပြီးကြိုးစားပြီးထိန်းတာတော့အာ more than 30% fat deposition ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါ steatosis ပဲဒါ protect လုပ်တာအကုန်လုံး protection triglyceride တွေကအာဒီကိုအများအား blame လုပ်တယ် triglyceride triglycerides are harmless သူတို့ပြောတာ CFirm, caring for well-being.